е бұл чачалганды үйреніп алып жақсы қылдың сен кела толе тоодан кела толе барсыңбы келе сен чачалганды билбегенде не кылат элек албаганда мага окшоп тоонун башында бул эмне бул шарик сага окшоп көп сүйлөгөндөрдүн оозуна салып коет мага Ee, şair gitti. Ya bu şairliğini ben hazır kulda tutukacağım ne kılasın? Eşteke vallahi. Geçe de bir ucu da alıp hazırlayalım